Nebato mal tranquille e il mio brusto non ne salto fuori. Iam tenimi ne povas mi facile. Oh, mia cor. Oh, mia cor. Post longa laborado. Ciu suffice tranquillin giù del matado mia cor ne pas mal tranquille, elle mia brusto non me salto fuori